你今天是不是收到什么东西？ <laughs> 收到一个礼物，猜是谁送的？玩具人。谁送你的？十六啦，他们的那个活动哦，抽奖抽到了，有点难拆，的蛮死的。对，真的就只有一件衣服，他都没有写一些小贺卡。哇，刚好是你最喜欢的绿色，贫穷的颜色。这样蛮大件，大件的哦。 当洋装穿啊，蛮可爱的。那边是白的，白的，是不是眼睛有色盲的？ <laughs> 空白的。那你要穿看看吗？你说我现在马上脱，是不是？对啊。那这石榴的味道。这不是他穿过的啊。他也没有要给啊。还有什么想要跟大家说的吗？今天我们，你知道我们订阅人数啊，现在多少了？九十九，我们九十九了。来的太快，对，太突然了，我们那不好不要来的太快，太突然。哦，我们有九十九了，那如果那个人按下去，你就变栽啊。 <laughs> <laughs> 所以说那一百人先不要按，最后一个按我你知道你期待对一百人百人计的计划， <laughs> 但谢谢你们订阅，虽然不知道是谁。好，那我们跟大家说，拜拜。一百人的一个限定礼物给你们大家， <coughs> 有礼点计划我们的一百人礼物啊，等 <laughs> 你们每个人献出原味内裤。我最近才刚买新的，还没有。 我可以把我救的送出去，有人要。